She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I wanna have it I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a latch Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I'm saying And they say that she's not easy, no, she's really complicated But that only makes it better, has got me so fixated And I'm not the type to wait around never But she's got me captivated So the game I'm gonna play Reginaldo do Pedala Xaxim de Curitiba Trajeto muito bacana, né? Um lugar muito bonito e... E a gente fica contente pela causa também, né? que foi um motivo assim que desde o início que a gente recebeu o convite, a gente teve interesse em poder colaborar um pouquinho e e ajudar na arrecadação de, de alimentos e estar tá presente aí, aliou né, o Outubro Rosa com a, as divas do pedal aí. Né? do Sul. O nosso grupo se chama o Grupo Pinancas, que é um grupo formado por primos, são seis casais de primos. E os integrantes são de Rio Negrinho, Itapema, Itajaí e São Bento do Sul. O lugar é lindo, o rancho preto é bem aconchegante, fomos bem recepcionados aqui e o trecho do pedal também foi lindo, maravilhoso. Parabéns! Fera do pedal. O grupo todo gostou, o trajeto foi maravilhoso, a organização foi perfeita, a organização está de parabéns. Show de bola mesmo. Valeu, Feras do Pedal! I heard you look good when you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple boyfriends I heard they didn't treat you right I heard you're hated by your girlfriends Cause all the guys want you tonight Yeah Oi, meu nome é Luiz Júnior Camilo, famoso Juninho. Meu nome é Franciele, de Itaiópolis, Santa Catarina, faço parte do Ita Olha, um pedal super organizado, muito, assim, lugares maravilhosos, muito bonito o, o pedal, pedal super light, o pessoal andando muito organizado, com muito respeito, assim, com, com, o trânsito. Eu amei, eu acompanho elas, né, sempre que eu posso, tanto no Strava como no Facebook, né, like a weapon She's stuck in my mind like a bad obsession Got bad intentions She got a body like a cold thing She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, Oi, meu nome é Marta Himmelgen Pauli, eu sou das Divas do Pedal. Ai, ah, a gente queria reunir o maior número de, de ciclistas, né, para um pedal beneficente e acho que conseguimos atingir né, o que a gente queria, né, um público bem grande, bastante ciclista. Hoje a ideia é arrecadar alimento para doar para a PAI e o valor da inscrição é para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Pessoal, muito obrigado por ter ajudado as divas, não só as divas, né, mas todas as todas as pessoas, né, o pessoal da PAI, as mulheres da, da rede feminina ficaram muito agradecidas, né, e foi um evento lindo. Muito obrigada pela presença de todos. she got a body like a coke fan She likes to